ग्रे ਚੱਲ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 70 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 70 ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ 100 ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਚੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 70 ਵਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 100 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ जैसे गूगल को पता लगेगा तो खड्डे में उससे बढ़ोगे ये तो फिर वेबसाइट उठन नहीं जाऊंगा वेबसाइट जिस तरह काम कर देंगे ग्रे एड्रेचुअन जरा आस्था पता चलेगा क्योंकि उसकी बहुत काट खिलाफवर्जी की थी उस रेट हम पनिश कर देंगे लेकिन वर्ल्ड एड्रेचर वेबसाइट तो ठीक लगे उस वास्ते मैं तुम तो यही कहूँगा कि वर्ल्ड ऐप भी अपनी वेबसाइट वास्ते यूज करें ऐप जरा मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर वीडियो उसमें मैं तुम कि किस साल का ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗ੍ਰੇ ਐਟ ਵਾਈਟ ਐਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਕੀਵਰਡਸ ਐਸਈਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵਰਡਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਹੇਰ ਤੇ और इसका कोई मतलब नहीं हर एक जगह पे कीवर्ड फिट कर जिथे तुम जगह आती है उसे कीवर्ड फिट कर लेकिन एक रूल रखना ऐ नहीं गल कि इतने भी देखते हो सारे सारे जो जितना वेबसाइट का कंटेंट है वो सारे सारे ही कीवर्ड कर रहे हो इस तरह नहीं चलता कि इस तरह पता चले कि एक आर्टिकल है उसके ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੀ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ if you want to learn how to make online earnings so please welcome here नीति पूरे सीखना पड़ जाए लेकिन उसने कीवर्ड के साथ माया हो रहा है ऑनलाइन अर्निंग उसने कुछ सीखा तो वो बोर्ड का थोड़ा मोटा कर ऐसा का मेन कीवर्ड चल जैसे गूगल का क्राउलर आएगा वो देखेगा ठीक है जैसे टेक्स्ट बोर्ड की गई है समझ आएगा इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं ऐसे में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स एस से कहते हैं keywords analysis analysis keyword analysis कि कीवर्ड ढूंढना इस वास्ते से टूल यूज करते हैं गूगल एडवर्ड्स गूगल का टूल है गूगल एडवर्ड्स से बेचक कोई और टूल है keyword planner Google keyword planner tool अगर आप तो इस गूगल पे लिखोगे फिर भी लिख देगा गूगल कीवर्ड प्लानर उससे जब सिंपल तुम सर्च करते हो कि मेरा वे कल रात प्रॉपर्टी का काम buy house in Islamabad Islamabad मैं की करना चाहता हूं कि मैं कार बेचना चाहता कितने इस्लामाबाद में Public is such women. Everyone are sell I want to sell house in Islamabad. क्योंकि बंदे की सर्च करेंगे यूजर की सर्च करेगा कि वो खरीदना चाह रहे हैं सेल नहीं करना चाह रहे क्यों बेटे मैं उसने सिंपल मेरा कीवर्ड है buy house in Islamabad Google keyword plan में जब तुम लिखोगे ना बाय हाउस इन तो आपको खुद ही दस देगा कि ठीक है कीवर्ड या नहीं तो सिर्फ अंदाज इधर इज द मंथली क्लियर इतने बंदे सर्च कर रहे हैं गूगल ठीक है इस फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है तो वो दसते जा कि गूगल में कितने दफा यह चीज सर्च हो समझ आ गई गूगल में बहुत सारा टूल्स ने जिन्हें तो नहीं पता सिंपल बेस ए भी बात शो करवा के ना खाली और देखने का कि बंदे अपनी सर्च करते चले ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਥਲੀ ਇਤਨੇ ਜੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਸਿੰਪਲ ਕੀਵਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀਵਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੰਥਲੀ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ 2000 ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ 2000 ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੰਥਲੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਤੇ 2000 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ बंदे कितना मुकाबला थोड़ा तो चल रहा है दो लाख साल तक तो बंदे कितने पास है दो हजार पास है स्किप कर स्किप स्किप कर कोई इशू नहीं कंपटीशन काट इसके और buy house in Islamabad in low rates keyword लंबा हो गया कीवर्ड लंबा हो गया buy house in Islamabad buy house in जीप दो कीवर्ड एक ही कीवर्ड कवर करना इसमें के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स असली शॉर्ट टेल कभी नहीं यूज करेगा जितना शॉर्ट होएगा वर्ड उतना उसका कंपटीशन ज्यादा है जितना लॉन्ग होएगा उसका कंपटीशन उतना काफी है नहीं गूगल से आप गूगल डॉट कॉम से तुम रख लेना कीवर्ड एनालिसिस खुद जब ट्राई करोगे फिर काम पता चलेगा तुम गूगल से आ जाना गूगल डॉट कॉम अच्छा इससे एक और याद रखना है कि एस की दो किस्म दी ग्लोबल तो लोकल ग्लोबल हो गया S C O dot Google dot com से एक global Google dot com dot P K है कि लोकल मीन के हूँ इस्लामाबाद चक्कर बिजनेस है तो लोकल पाकिस्तान ये वो किसको टारगेट कर रहे हैं लोकल कर रहे हैं यह चीज़ बहुत ज़्यादा सूझें अगर क्लाइंट को कहता है कि मैं एस करवानी है तो उसको पूछो कि भाई लोकल या ग्लोबल अगर एक बंदा तुम्हें अंदाज ना मैं गूगल डॉट कॉम अमेरिका में करवाना चाहता अमेरिका हमेशा याद रखना गूगल डॉट कॉम चलता है ग्लोबल चलता है लोकल कोई नहीं लाइक ऑस्ट्रेलिया इंडिया एम कंट्री में लोकली चलती है लेकिन उसने स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया है हूँ मेरे Google dot com dot C क्योंकि मेरा कीवर्ड भी कुछ इस तरह का ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ का सिटी है सॉरी पाकिस्तान ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ उसी के अगर ग्लोबली करना चाहते कर सकते जब गूगल डॉट कॉम डॉट डिग्री चलेंगे सर्च उसी की करना है all in title all in title colon अब ये कीवर्ड लिखो जिस कीवर्ड का हमसे एनालिसिस कर रहे हो इससे कितना कंपटीशन चल रहा है कि लिखोगे ऑल इन टाइटल के किन ऐसे वेबसाइट्स ने जिन्होंने टाइटल में चाहे वर्ड लिखा है एल लिख के एंटर करोगे ऑटोमेटिक साइड देखो रिजल्ट शो कि इतने बंदे इस कीवर्ड पे कंपटीशन का कोई गल आ गई कि एक जगह तो तुम कंपटीशन करना है एक लाख बंदे ना ठीक है क्लाइंट जो रिजल्ट मांगता है क्लाइंट की मांगता रिजल्ट मांगता है वो नहीं चाहता कि हाँ मैं की गल वो आता मैं रिजल्ट दिखाओ मेरी वैबसाइट कितने पहले गई ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 1000 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਕੌਨਫਿਡੈਂਟ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਕੀਵਰਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਕੀਵਰਡ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 1500 ਬੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ 1500 ਵਿੱਚ 500 ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ 500 ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਗੂਗਲ ਐਡਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਲੋਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਟਰੀ टारगेट कंट्री अगर जेड कुछ ना हो लाल अगर नहीं लाओगे तो ग्लोबल दसेगा चेक बंद ही ना हो गया सीरिया आंसर इस और इस तरह अच्छा ओम का ਤੁਸੀਂ 10 10 कीवर्ड ढूंढ के ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂ 10 ਕੀਵਰਡਸ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਚ